ahad ko'rib turibsan hamma bilan urishib sani yoningni olib turibman mana orada endi ahadga ustoz kerak demasam bo'lmaydi kirishimdan oldin mana shu mana sanjar shohid ko'rib turibdi yonimni oling deding yonimni oling iltimos deding kirayotganda bitta sizsiz deding yoningni oldim ahad hozir nima deyishim kerak edi ha mani yana oxiri nima deb ustoz kerak deb qo'yishim kerak ediyu ahad mani ahmoqligim hozir hamma mani ustimdan kulyapti o'sha yerdagilar butun xalq kulyapti axir vaholanki man sandan qarzim yo'q sani mandan qarzing bor man hozir gapiradigan bo'lsam axat sanga so'z berdim gapirmayman na то пошло man butun elni oldida kimligingni maniyu bilishadi axat man xalqni oldida poklandim alhamdulillah axat qo'y man sanga aytyapman jaholat paytimda bo'lganimda уже давным давно bu gaplarni ham aytib o'tirmasdim ikkiga bo'lardim qo'yardim sani axat sandan iltimosim iltimosim yana sandan qo'y jahongir akamni o'zini hayoti hech kimga osilma jamshid akamni o'zini hayoti iltimos sandan ijodingni qil sanga ruxsat berishayotgan ekan indashmayotgan ekan shundan грамотный foydalan iltimos ota onamni hurmati indamay turibman rostdan aytyapman sanga aytyapsanki o'tgan safar ham ota onasini xo'r axat o'tgan safar nimaga kanitel bo'lganini o'zing bilasanku sani shuhrat mavlonov yoningni olib olib qoldi axat bo'lmasa ikkiga emas uchga bo'lib olardim sani o'sha man sanga karillab gapirayotgan joyim yo'q axat во время affekta odam to'g'ri qizishadi lekin axat to'g'risini aytyapman bu gaplaringga borku sani uchga bo'lib olishgan короче sanga bitta iltimosim axat yalinaman yolvoraman xalqni nomidan elni nomidan yurtni nomidan o'sha san yozmagan bo'lsang ham o'sha she'rni lekin sani nomingdan ketgan sani kimligingni afyoraligingni man chiqarib beraman deyman ahad u san maniki ikkita uchta magazindan qarz uni ichu qolgan narsalar qo'y ahad man bilan g'aybat qilma iltimos san ham man ham odam alayhissalomni avlodlarimiz jimgina yashaylik iltimos sandan ho'p assalomu alaykum uzr so'rayman san mani giveawaydagi qarzdorlarimni o'ylama ular sanga o'xshagan aferist aldoqchi uchirib ketdi mana man rozi bo'lvordim man o'zim bir yillik reklama qilib qarzlarimdan qutulolmasam xavotir olma. sanga o'xshagan afirist aldoqchilar mani o'rtada qoldirib manku o'rtada qolganman har doim aldoqchilarga o'xshab san прямой aferistsan надо будет keltirib beraman san aferistligingni san ota onamga til tekkizmagan ota onam necha yildan beri sani kinolaringni sani mayli shu bolaga yordam bo'lsin deb tushib berishdi padaringga la'nat olib kelmagin unaqa ko'p ko'p gapirib yuboryapsan bola uchta frontga urush ochib yuboryapsan gitlerni xatosini qilyapsan o'zi sani o'zi boringni o'zi xatoku o'zi bu yerda yurishingni o'zi xato короче sanga o'sha gap axat chiqqan joyingga priyam tiqib yuboraman tushundingmi ofisingga bordim qidirib yo'q ekansan gap so'zing bo'lsa прямой gaplashur tushundingmi qolganlarga uzr ming bor assalomu alaykum joninglar sog' bo'lsin ijodlaringizga omad bizaga siz o'zi bundan ustoz hisoblanasiz ahad ustoz kerak degansizku o'sha bizani endi boshimizda turib xudo xohlasa o'zingiz proyektlarimizga yordam berasiz boshingiz omon bo'lsin ustozlarimizni boshiga mana qarada endi sani shogirdligingga ham boshqasiga ham ochiq gap aytyapman xunuk gap lekin tupurganim bor ochiq gapda sanga emas o'zi bu sohada yurish sanda bitta narsani hurmat qilaman xolos oshxona ham shu bo'lsa kerak sani tug'ilib o'sgan yurtingni hurmat qilaman sanda boshqa hurmat qiladigan hech nima yo'q axat shuni bilgin she'rni ham o'zing yozmaysan aferistsan aldoqchisan там hammaga sirlarni ochib yotibsan kim bilan nima nima qilasan qo'ysangchi maza qilib yuravermaysanmi dabroni olyapsan dabro deb yuravermaysanmi ne pitlaga o'xshab чертофанчит qilyapsanku axat hozir короче iltimos sandan jimgina yur tug'ilib o'sgan yurtingni obro'sini tushirma iltimos sandan u, u yurtdan buyuk allomalar buyuk buyuk okalarimiz yaxshi insonlar bor iltimos sandan ho'p sanga yalinaman tushundingmi rahmat